Двори стоять у хуртовині айстр, яка рожева і синя хуртовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна. Це так природно, відстані і час я вже забула. Не моя провина то музика нагадує про вас, то раптом ця осіння хуртовина. Це так природно, музика і час, і ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині айстр. Яка сумна, красива хуртовина.